هذه عبارة جميلة جدا جدا ما أجملها وفيها صورة رائعة يقول مثل الإنسان في عمره يعني مثله مع عمره مع أيام حياته التي تتقضى وحيا مثل الإنسان في عمره مثل رجل كان يبيع الثلج في وقت الصيف ولم تكن له بضاعة سوى خلاص أه؟ فكان ينادي يقول ارحموا من رأس ماله يذوب عبارة جميلة يا الله يقول مثل إيه الإنسان في عمره مثل رجل كان يبيع الثلج في أيام الصيف في أيام ولم تكن له بضاعة سوى سوى هذا الثلج فكان ينادي ويقول ارحموا من رأس ماله يذوب يا أيوة الله شو العبارة هذه ونحن يوميا رأس مالنا وهو عمرنا يذوب مع كل ساعة يذوب مع كل ساعة يذوب مع كل يوم يذوب هذه العبارات حين تقرأه له في كتبه تتأثر بها جدا تشعر فعلا كما قلت لكم أنها مسربلة بالإخلاص خارجة من نبع الورع والتقى والفتوح الإلهية يا أخي من يعبر هذه التعبيرات رضوان الله تعالى عليه أخيرا أختم بهذه العبارة له الرياء يتولد من تعظيم الخلق الرياء الإنسان يعمل العمل الصالح مما يراد به وجه الله والدار الآخرة لكنه للأسف يعمله لكي إيه؟ ينظر الناس إليه لكي يرى الناس عمله هذا اسمه الرياء وهو ضرب من ضروب ايه الشرك والعياذ بالله ها <clears throat> ليس الشرك المخ... المخرج ايه عن المله ها ابدا وانما الشرك ايه المحبط للعمل او المنقص للاجر هذا هو الرياء يا بيحبط عملك يا بينقص ايه اجرك داهيه فتتعب ايه للاسف في غير غايه ايش يقول من وين بتولد الرياء ليش في بصير عند الانسان رياء من تعظيم الخلق ما معنى من تعظيم الخلق من تعظيم المرائي الخلق شايف الناس شغل كبير هو كثير مهتم بهم يعني المرائي هذا فعلا مهتم بالناس مهتم جدا أن يمدحوه مهتم جدا أن لا يذموه وأن يمسكوا عنه مهتم جدا أن يعظموه وأن يوقروه أن يحسنوا ظنونهم فيه لكن من نظر إلى الله تبارك وتعالى والتفت إليه لم يحتقر الخلق ولم يزدرهم لكن لا يراهم لا يراهم وأنا شبهت هذا مرة تعرفون إيه بذرة حديد ذرة بسيطة صغيرة هذه الذرة لو وضعت إيه بإزاء آه، أو بقرب مغناطيس ماذا يحدث لها؟ يجذبها لكن على قدر إيه قوته وحجمه ربما تذهب إليه وهي إيش؟ تتعتع يعني لكن تخيلوا أن هذا المغناطيس بحجم إيه صخرة كبيرة وهي ذرة صغيرة كيف يجذبها؟ يجذبها جذبة هائلة وهذا سر حديث السادة الصوفية عن الجذبة في اللحظة التي يطالعون فيها مجد الله تبارك وتعالى ينكشف عنهم الحجاب اه روحيا مش طبعا ايه بصريا تحذو جذبه فعلا يفنى هذا السالك عن العالم بما فيه يذهب الى ربي قصدا قصدا قصدا بلا تلفت بلا تعتعه لا يهمه شيء في العالم هذا هو هذه الجذبه وهذا الرياء تخيلوا فالرياء يتولد عن تعظيم الخلق لأنه كل نظره الخلق هذا قال عني هذا زعل هذا رضي هذا سخط هذا بده هذا بدوش ما علاقتك بالناس كلام فارغ الناس بالذات أنا أقول لكم البشر بنو آدم والله العظيم يا إخواني بنو آدم الحمد لله الآن هذا يعني فتح علي به الآن الحمد لله أن الله حجب الملائكة عنا أي أيوة والله الآن هذا فتح علي أول مرة في حياتي يعني من أسرار أن الله حجب الملائكة عنا أيها الإخوة لئلا نضطر إلى مراءاتهم لأنهم يستحقون المراءة كائنات منزهة طيبة وقطعا تفرح جدا بعملك الصالح وتدعو لك وتستغفر كما في سورة إيه مؤمن وفي سورة إيه حاميم الشورى فطبعا لو كانوا إيه بادين ظاهرين لنا سبحان الله لما استطاع الإنسان ربما أو معظم الخلق أن يتحكم في نواياهم بس بده وجه الله وجه مين هالملك الطيب هذا اللي قاعد بدعي له به ومستبشر بعبادته ولن يقلب عليك الملك هذا طالما أنت محسن هو دائما إيه يدعو لك ويستبشر إلا البشر أنا أقول لكم البشر يوجد منهم وكثير من البشر من يحسدك على دينك لو رأك أتقى لله والله يحسدك ويكرهك لأنك أتقى لله لم تبع دينك مثلا لم تنافق لم تكذب وقفت موقفا مشرفا يكرهك لذلك ليش ليش أنا منافق ولا منافق يا ريته ينافق ويتهمك بالنفاق هذا منافق يدعي التقوى وهو منافق يغار لدينك مش على دنياك دنياك هذه الكل يغار منها إلا من رحم الله قل قل أن يفتى على أحد بشيء في الدنيا ويفرح له الناس صحيح؟ طب أناس هذا حالهم لماذا نرائيهم يا حبيبي؟ صحيح؟ والذي يرضى اليوم غدا إيه؟ يسخط والذي يسخط اليوم ربما يظل سخطا أو يرضى لا يستحقون أن يراءوا والله العظيم يعني تام العقل أنا أقول لكم تام العقل لا يرائي بعمله فعلا ينظر إلى الناس وإلى الدنيا نظرة زوالية يعلم أن كل هذا زائل فاني ما بيستحق ما بيستحق ولا الدنيا أيضا غير مراءة حتى الدنيا لا تستحق أن تطلب أيها الإخوة لذاتها إن طلبت لوجه الله للآخرة يا حي هلا أما إن طلبت لذاتها والله العظيم يا إخواني لا تستحق لأنها سريعة الزوال إحنا عندنا دنيا إيه أونسيس عندنا دنيا عبد الناصر وصدام حسين ودنيا فرعون وقارون وهامان دنيا هارون الرشيد ودنيا معاوية ودنيا كلها راحت كل هؤلاء راحوا ولا صحيح والآن هم مرتهنون بأعمالهم ولا صحيح أنا متأكد كل واحد فيهم والله يتمنى إيش مش انقطاع النفس إلى انقطاع الزمن وليس له انقطاع أن يعاد إلى الدنيا ليعيش حياة أفقر فقراء الدنيا على أن ينقلب إلى ربه بعد ذلك راضيا مرضيا تصور لا حساب عليه ولا عذاب لكن أن له ذلك فليه ليه نعمل للدنيا ونتقاتل من أجلها ونتدابر ونتخاصم ونتكاذب ونتشاكس ونتباغض ونتعادى ما بتستاهل ما بتستاهل ما بتستاهل سريعه الزوال كل يوم بموتوا اصحاب ملايير وملايين كل يوم كل يوم بموتوا ساسه كل يوم يعزل وزراء ورؤسائهم كل يوم ما بتستاهل ما فيها شيء بيستاهل لا ملك لا وزاره لا مال لا منصب لا شهره والله العظيم ما شيء بيستاهل ولكن نسال الله ان يغنينا في قلوبنا وارواحنا وليس الغنى عن كثره العرض لكن الغنى غنى النفس اذا اراد الله بعبد خيرا جعل غناه في قلبه النبي يقول عنده غنى قلبي أدبرت الدنيا أقبلت رضي الناس سخط الناس طلعت نزلت ولا محرك ساكنا أهم شيء عنده إيه؟ علاقته بالله تبارك وتعالى